नमस्कार कार्यक्रम कृषि बहसमा स्वागत छ आजको कृषि बहसमा हामी एउटा नेपालकै पुरानो गैर सरकारी संस्थाका ज्यूसँग कुरा गर्छौँ उहाँ शिवप्रसाद बस्यालजी हुनुहुन्छ र उहाँको संस्था चाहिँ ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र आरएसडिसी भनेर पनि उहाँहरू चिन्नुहुन्छ र हाल चाहिँ उहाँ त्यो संस्थाको कामो कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँहरूले उहाँहरूसँग हामीले छलफल गर्न खोजेको विषय यस आरएसडिसीले कृषिमा के कस्ता काम गरेको छ किसानहरूलाई कस्तो खालको सपोर्ट गरेको छ भन्ने बारेमा हो आउनुहोस् उहाँसँग यो बारेमा छलफल गरौँ धन्यवाद नमस्कार ग्रामीण स्वावलम्बन विकास भन्ने नै छ ठ्याक्कै नामै हजुर अब यसलाई अलिकति भनिदिनु त्यसको बारेमा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र दुई हजार अडचालिस सालमा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएको र समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएको एउटा यो नेपालभरि काम गर्न मिल्ने गैर सरकारी संस्था हो र यसले मूलत यो ग्रामीण क्षेत्रको विकास को मूल प्रभावबाट पछाडि परेका जातिगत रूपमा सामाजिक रूपमा अनि भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका समुदायहरूलाई अब मूलत त्यो विकासको मूल प्रभावमा ल्याउनका लागि विभिन्न प्रकारले कामहरू चाहिँ गर्छ त्यसभित्र अब एउटा त त्यो समुदायलाई पहिलो कुरो त अब उनीहरूलाई सशक्तिकरणै गर्ने मेजर कुराहरू हुँदो रहेछ उनीहरू अत्यन्त सुसुप्त अवस्थामा हुन्छन् त आर्थिक अवस्थामा पनि सामाजिक अवस्थामा पनि शैक्षिक अवस्थामा पनि त्यसले गर्दा त्यो तपाईँहरूले परिश्रम गरेर उन्नति गर्न सकिन्छ है तपाईँहरूसँग त्यो क्षमता छ है भनेर त्यो एउटा उनीहरूभित्रको जुन ऊर्जा हुन्छ त्यसलाई उजागर गरिदिने र कन्फिडेन्स बिल्डअप गरिदिने पहिलो काम चाहिँ जरुरी हुँदो रहेछ हामी त्यो काम चाहिँ गर्छौँ त्यस पछाडिको स्टेपमा चाहिँ भनेको उहाँहरूलाई अब यो आय आर्जन मुख्यतया अब यो आय आर्जनका कुराहरूमा हामी अलिक बढी फोकस गरेर कामहरू गर्छौँ त्यो आय आर्जनभित्र दुईवटा कुराहरू पर्छन् सर एउटा उहाँहरूको जुन दैनिक जीवनयापनमा हुने खर्च प्रणालीका कुराहरू त्यसलाई पनि म्यानेज गर्दाखेरि नै पनि त्यो एउटा आयोजनलाई सपोर्ट हुँदो रहेछ एउटा पाटो त्यो त्यसलाई हामीले अब त्यो हाम्रो स्वावलम्बनको मूल्य मान्यता भन्ने गरेका हुन्छौँ जुन खर्चले उहाँहरूको जुन फजुल काम खर्च भइराखेका हुन्छ त्यस्ता खर्चहरूलाई कटौती गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई उत्पादनशील काममा लैजाने एउटा काम दोस्रो काम भनेको अब त्यहाँ उत्पादन उत्पादन गर्ने बित्तिकै कृषि स्वतः जोडिने नै भइहाल्यो अब कृषिमा हामी सुरुको फेजमा उहाँहरूलाई अब जुन समुदायमा हामी जान्छौँ गयौँ ती ठाउँहरूमा सुरुको अवस्थामा त हामीले करेसाबारी अब हिजोआज त यो के भन्छ यो किचन गार्डन यो गाउँघरमा अझै कौशललाई पनि किचनै गार्डन करेसाबारी उनीहरूसँग थोरै जग्गा जमिनहरू आदि इत्यादि हुने भए भएर त्यो करसाबारीबाट चाहिँ उनीहरूको बिहान बेलुकाको भात भान्सालाई चाहिँ पुग्ने हिसाबले उत्पादन गर्ने कुराहरूमा पहिलो जोड दिने र उनीहरूको खानपानमा चाहिँ अब सुधार ल्याउने कुराहरू त्यस पछाडि दोस्रो स्टेजमा आइसकेपछि त्यसलाई आय आर्जन गर्ने कुराहरू अलिकति अब उन्नत किसिमले व्यावसायिकरण गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले उहाँहरूसँग मिलेर कामहरू चाहिँ गर्ने गर्छौँ खास गरी त्यसलाई के गरिन्छ अनुदान दिइन्छ कि अथवा उनीहरूले काम गरिसकेपछि पछि फिर्ता दिइन्छ होइन सर यस्तो छ सर हाम्रो पहिलो काम भनेको उहाँहरूलाई मैले अहिले भनिहालेँ यो जुन छरिएर रहेका जुन परिवारहरूलाई सङ्गठित गर्ने भन्छौँ हामीले त्यसलाई समूह हामीले स्वावलम्बन समूह भन्छौँ अब त्यसलाई आयार्जन समूह पनि भन्छौँ त्यो समूहमा सङ्गठित गर्छौँ र सङ्गठित गरिसके पछाडि अनि उहाँहरूबाट त्यो जुन मितव्ययी भएर जोगिने कुराहरूलाई सेभिङमा बचतमा परिणत गर्नेलाई चाहिँ र त्यो एउटा सामूहिक कोष खडा गर्ने कुराहरूमा हामीले बढी जोड दिन्छौँ अनि त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण काम के हुँदो रहेछ भन्दा <coughs> यिनी ससाना कामहरू गर्नका लागि अब बाहिरी जुन साउ अथवा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको खोजी नगरिकन पनि उनीहरूकै एउटा कलेक्टिभ जुन सामूहिक पुँजीले त्यसमा सपोर्ट गर्दो रहेछ एउटा त्यसैभित्र रहेर हामीले उहाँहरूलाई अब जोसँग चाहिँ केही पनि छैन त्यस्तो किसानहरूलाई चाहिँ अब सिड मनीको रूपमा बिउ पुँजीको रूपमा सानोतिनो सरसहयोग चाहिँ गर्ने गरेका हुन्छन् तर त्यो उहाँहरूले खाइमास्न पाउनुहुन्न त्यसलाई चाहिँ उहाँले जोगाउँदै त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै लानुपर्ने हुन्छ त्यसरी चाहिँ काम गर्छौँ हामीले र त्यसलाई हामीले घुम्ती पनि भन्ने गरेका हुन्छौँ त्यसरी चाहिँ काम गरेका हुन्छौँ र त्यो जुन समूहमा जुन बिस पच्चिस तिस पैँतिस चालिस त्यो त्यो क्लस्टर हेरेर बस्ती हेरेर जुन समूहहरू निर्माण हुन्छ ती समूहहरूको एउटा जुन तहमा आइसके पछाडि एउटा अभ्यासबाट चाहिँ एउटा स्कुलिङबाट चाहिँ एउटा स्टेज पार गरिसकेपछि उनीहरूलाई अलिक सशक्तिकरण गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ दोस्रो स्टेजमा चाहिँ हामीले सहकारीकरण त्यही समूह समूहलाई नि हजुर समूहको एउटा नेटवर्क बनाएर एउटा जस्तो अब अहिले त गाउँपालिका भयो त्यति बेला गाविसहरू थियो गाविसभरिको एउटा नेटवर्क बनाएर अनि एउटा गाविसमा एउटा सहकारी भनेर हामीले अनि त्यसलाई चाहिँ यो जुन टु टायर मोडल भन्थ्यो हामीले दुई पानीको सहकारी भनेर एउटा समुदाय तहको चाहिँ सङ्गठन आफ्नो किसिमले चलिनिरहने फङ्सन भइराख्ने त्यसैको एउटा फेडेट एउटा सहकारी बनाएर अनि त्यो सहकारीको माध्यमबाट यिनै कामहरू कृषि लगायतका त्यहाँको विकासका कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर त्यसरी सुरु गरेका थियौँ अहिले हजुरहरूले काम गरेका क्षेत्रमा ती समूहबाट सहकारीमा परिवर्तन भएका र तिनीहरूले चाहिँ किसानलाई सहयोग गरेर किसानको जीवनस्तरमा राम्रो व्यावसायिकता आएको भनौँ त्यस्तो उदाहरणहरू पनि छन् देख्नु पुरा छन् सर अब अब इन्डिभिजुअल रूपमा पनि उन्नति गर्नेहरू धेरै छन् सामूहिक रूपमा पनि जस्तो म एउटा सानो उदाहरण दिउँ सरलाई हामी सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाको खत्तर छन्ना गाउँपालिकामा काम गर्छौँ विगत सात आठ वर्षदेखि अब त्यहाँ त्यति बेला हामी जाँदाखेरि मसँग एकजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो पहिला युएनमै काम गर्ने एनडिपीमा काम गर्ने हामीले यो पाँच सय सोह्र घरमध्ये दुई घरमा मात्रै करेसावारी गरेको देखेका थियौँ र <clears throat> हामी त्यति बेला गएको बेलामा चाउचाउ र गहुँको रोटी जुन शीतलको रूपमा चाउचाउ खाएर आएका थियौँ अब अहिले त्यो ठाउँमा अब ठुलो परिवर्तन आयो भनेको त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा तरकारी गर्नेहरू थुप्रो छन् सयौँ नै छन् भन्दा पनि हुन्छ अब करसवारी गर्ने त झन्डै झन्डै अब असी नब्बे पर्सेन्ट जस्तै चाहिँ छन् र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नु होला भने अहिले त्यहाँ यो फ्यालो ल्यान्ड प्रशस्त थियो त्यहाँ खाली जमिनहरू त्यसलाई हेरेपछि हामीले यो ठाउँमा अलिकति दीर्घकालीन एउटा उत्पादन हुने र फाइदा लिने किसिमको सब्सेन्टिभ एउटा इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्ने खालको कृषि के हुन सक्ला भन्ने हिसाबले रिसर्च पनि गऱ्यौँ र त्यो ठाउँमा दाँते ओखर हुने लाग्यो र दाँते ओखर प्रमोट गर्नका लागि हामीले अब नौवटा विभिन्न त्यो वडाहरूलाई सेन्टर बनाएर नर्सरीहरू बनाउनलाई नर्सरी किसानहरू तयार पारेर उनीहरूलाई धेरै पटक तालिम कहिले बैतडी कहिले दार्जुला कता कता अनि कहिले जुम्लामा तालिमहरू दिएर भनेर त्यहाँबाट त्यो बिउहरू लिएर आएर स्टार्ट गरेका थियौँ पछिल्लो चरणमा त गाउँपालिकाले पनि थुप्रै सहयोग गरेका छ त्यसमा र अहिले झन्डै झन्डै साठी हजारभन्दा बढी ओखर दाँते ओखरहरू लगाइएको छ त्यहाँ चार पाँच वर्ष यता हरेक वर्ष त बिस्तार भइराखेको छ र सामूहिक रूपमा पनि अहिले चाहिँ त्यो दाँती ओखर जुन जसको चाहिँ यो प्लट मिलिया छ अनि त्यो खप्तडकै पेरिफेरीमा पर्छ त्यो एरियाहरू त्यहाँ चाहिँ अहिले पाँच छ हजार छ सात हजार दाँते ओखरहरू व्यावसायिक रूपमा लगाएर त्यही नै गोठ बनाएर कुरेर बस्नेहरू त्यो लगायत अरू सिट्रस जातका चाहिँ फलफुल लगाउने किसानहरू पनि चाहिँ छन् भर्खरै म त्यहाँ गएर आएँ अब अहिले स्याउ फल्न थाले ओखर पनि अब बिस्तारै हुर्किने अवस्थाहरूमा छन् होइन त्यस्ता उदाहरण छन् भने अब यता हाम्रो पाल्पामै पनि सायद सरहरूको चर्चामा छ छैन हामीले नै सुरुमा प्रमोट गरेको एउटा सहकारी थियो अहिले त्यहाँका थुप्रै सहकारीहरू मिलेर बङ्गनासकाली बौद्धेश्य सहकारी भन्ने छ त्यसले यो प्रधानमन्त्री कृषि रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर यो प्रान्तीय सरकारको चाहिँ कृषि का कार्यक्रमहरू गराएर त्यहाँ अहिले यो अकबरीको पकेट अथवा अरू व्यवसायको पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिराखेका छ त्यस पछाडि कुरिलो पकेटको रूपमा विस्तार गरिराखेका छ अनि यो अदुवा पकेट कार्यक्रमको रूपमा विस्तार गरिराखेका छ र अहिले हालसालै फेरि उसैले चाहिँ अब यो जुन दुध डेरी कलेक्सन गरेर अब दुध सङ्कलन गरेर चाहिँ दुध वितरण गर्ने काम गरेका छ भने व्यवसायिक भैँसी फारमको पनि विस्तार गर्न लगाइराखेका छ त्यतातिर यो नुवाकोटमै पनि हामीले जहाँ यो पञ्चकन्या गाउँपालिकामा जहाँ हाम्रो कार्यक्षेत्र छ अहिले समान रूपमा काम गरेको त्यो ठाउँमा पनि हामीले यो कृषिसँग मूलत हामी कृषिकै विषयमा कुरा गरेको हिसाबले अहिले दुई तिनवटा चाहिँ एउटा अलिक फरक खालका व्यावसायिक सम्भावना देखिएका कामहरू सुरु गरेका छौँ जस्तो अब यो खरबुजा अहिले त्यहाँ बाइसजना किसानहरूले झन्डै दुई सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा यो व्यावसायिक रूपमा खरबुजा लगाएर नुवाकोटकै पञ्चकन्यामा पाहाडमा पनि हुँदो त्यो पाहाडमा विषय अलिक गर्मी ठाउँमा हुन्छ सर त्यो सामान्य रूपमा मान्छेको बुझाइ हजुर बालुवातिर फल्छ यो <laughs> त्यहाँ नुवाकोटमा कस्तो छ भने अब त्यो गर्मी त अब गर्मी नै हेरी भइहाल्यो त्यो पञ्चकन्याको त्यो भौगोलिक बनावटै त्यस्तै टाइपको छ तल फाँट बेसीदेखि लिएर माथि पाहाड छ त्यो फाँटमा चाहिँ पहिला उहाँहरू अहिले पनि लगाउनुहुन्छ यो आलु पछाडि चाहिँ धान लगाउने चलन हुन्थ्यो होइन अब त्यो धान लगाउने किसानहरू मध्येका केही किसानहरूले होइन हामी अब यो धानभन्दा अलिक फरक खालको छिटो बाली पनि लिने आय लिने किसिमको व्यवसाय गर्न पाए हुँदो भन्नुभयो त्यहाँ एकजना किसानले तिन वर्ष अगाडि यो परीक्षणको रूपमा खरबुजा लगाउनु भएको रहेछ त्यो राम्रै फल्या रहेछ अब अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो त्यहाँ कृषिको अधिकृत साथीहरूले पनि हेर्नुभयो बुझ्नुभयो र अनि त्यस पछाडि किसानहरूसँग त्यो उहाँहरूलाई व्यावसायिक तालिम दिइसके पछाडि उहाँहरूले हामी खरबुजा लगाउँछौँ नि त भनेर सुरु गर्नुभएको छ सिजन अहिले फलिराखेको छ मलाई लाग्छ अब यो अर्को हप्ता यो बजारमा आउँछ यो बजारमा आउँछ अब त्यो बजारमा लैजाने नेटवर्क कसरी चाहिँ विस्तार गर्ने अब किसानहरू त्यसको खोजी नीतिमा पनि हुनुहुन्छ अहिले यही पनि मैले ठ्याक्कै सोध्न खोजेको थिएँ हजुरलाई नै उठाउनुभयो यो कृषि उत्पादन चाहिँ एक त थोरै हुन्छ हजुर त्यसो नै हाम्रोमा सिजनल हुन्छ होइन अनि अर्को पनि समस्या के छ भने पोहोर साल केही चिजको भाउ पायो भने किसानले अहिले तँ लाउँछ हजुर र तैलेसम्म बजारको अवस्था फरक भइसकेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा ए यो अब यहाँहरू त काठमाडौँमा बस्नु होला किसानहरूको त्यो चिजबिज अर्को सहकारी मार्फत अथवा कुनै मार्फत त्यस्तो नेटवर्किङ गरिदिने सञ्जाल निर्माण गर्ने त्यस्तो केही गर्नुभएको छ हामीले त्यो प्रयास चाहिँ गर्न खोज्यौँ सर यही काठमाडौँमा जहाँ हाम्रो अफिस छ त्यहाँ हामी नै सहभागी भएर एउटा उपभोक्ता सहकारी निर्माण पनि गरे गठन पनि गरेका छौँ र त्यो सहकारीको मुख्य उद्देश्य त्यही गाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई अब काठमाडौँको बजारमा अलि सजिलो तरिकाले ल्याइदिने र उत्पादक र उपभोक्ता बिचको जुन अहिलेको फराकिलो दुरी छ त्यसलाई चाहिँ घटाइदिने सकेसम्म अब सानो साँगुर्याइदिने र उत्पादकले अलिक बढी मूल्यमा आफ्नो वस्तुहरू बिक्री गर्न सकुन् उपभोक्ताले अलिक सस्तोमा त्यो आफूलाई चाहिने चिजहरू खरिद गर्न सक्छ मुख्य उद्देश्य त्यही राखेरै सुरु गर्न खोजे हो त्यहाँ त अफिस पनि रहेछ छ त्यसरी आफ्नै हजुर ती एउटा छेउमा हजुर फार्मरहरू तिमीहरू हप्तामा एकपल्ट दुईपल्ट जति सक्दो छ हौ यहीँ ल्याएर बेच है भनेर राखिदियो भने छ नि त त्यो छ छ अब त्यो खालले चाहिँ गरेका छैनौँ हामी अब अलिकति यो यहाँ काठमाडौँको उसमा चाहिँ यो अलि लामो समयसम्म रहने नकुहिने नन पेडिसिबल वस्तुहरूको चाहिँ कलेक्सनमा चाहिँ अलिक गरेका छौँ किनभने त्यो अलिक बढी हाई रिक्स भन्नुभएको हिसाबले र हामीसँग त्यो खालको एक्सपर्टिज विकास पनि नभइसकेको हिसाबले त्यस्तो खालका चाहिँ सामानहरू मात्रै हामी लिइराखेका छौँ तर अब नुवाकोटमा गएको वर्ष त्यहाँको हाम्रो गाउँपालिकाले पनि उहाँहरूले एउटा कृषि एम्बुलेन्स भनेर प्रोग्राम पनि ल्याउनु भयो सर हामीसँगै कोर्डिनेसन गरेर र यहाँ काठमाडौँमा कता चाहिँ अब यो एक खालले किसानहरूको लागि एउटा सटल सटल अथवा चाहिँ त्यो एउटा त्यो बेच्ने ठाउँहरू कता पाइएला भन्ने एउटा खोजीबिनी पनि गर्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो बिचमा चाहिँ अब यो के के कुराहरूले चाहिँ अब त्यो बाधा अडचनहरू चाहिँ आइलाग्यो फेरि हाम्रा त्यति यो बनेका नीतिहरू चाहिँ त्यति किसान फ्रेन्डली छैन <laughs> के अनि त्यो उयो फन्डिङ भएर अनि त्यसैमा लागिराख्दाखेरि लाई हुने खालको किसान स्वयंले चाहिँ त्यसलाई एउटा इन्करेजिङ हिसाबको अब त्यो पोलिसीहरू त्यो खालको प्लेटफर्महरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दा कता कता फेरि त्यो सुरु गर्ने मान्छेहरूमा पनि त्यो एक स्टेप अगाडि आयो अनि त्यहाँबाट फेरि पछाडि फर्क्यो त्यो टाइपको भइराखेको छ तर काम गर्न त सरकारीभन्दा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सजिलो हुन्छ नि किनभने धेरै ब्युरोक्रेटिक हडन पनि हुँदैनन् तर सर यस्तो छ गैर सरकारी संस्थाहरू पनि आखिर सरकारी पोलिसीलाई नै फलो गर्दै जानुपर्छ ऊ आफै इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ भएर जान सक्दैन र त्यसले चाहिँ सरकारका जे जति अब यो बजारसँग सम्बन्धित नीति कुराहरूलाई चाहिँ पालना गर्नै पऱ्यो होइन त्यही भनेर अनि त्यस पछाडि त्यहाँभित्रका जुन हुन्छन् नि अब त्यो ब्यारियरहरू ती पार गर्दै जानलाई अनि अलिअलि मिहिनेतै गर्नुपर्छ अब त्यति इन्करेजिङ छैन फेरि हाम्रो ब्युरोक्रेसी अब त्यति जुन हुन्छ नि अब उत्पादन गर्नेहरूलाई अथवा चाहिँ केही डेभलपमेन्टमा चाहिँ सब्सटेन्टिभ केही गर्छु भन्नेहरूलाई अब हौसला दिने खालको नभएर कता कता अलिकति समस्याहरूमा अल्झिराख्नुपर्ने खालको चाहिँ छ क्या अलिकति म थोरै यो गैर सरकारी संस्थाको अलिकति कुरा सोध्छु अनि फेरि हामी कृषिमा मान्छेहरूको यहाँ भनाइ के छ भने यो गैर सरकारी संस्था भनेको यो सेवा गर्नुभन्दा पनि आफूलाई मेवाको खोजी हो अथवा एक किसिमले भन्ने अलि आरोपित भाषामा भन्ने भने डलर खेती हो भन्नै छ क्या सामान्य सबै मान्छेको त्यस्तो खालको एउटा एनालोजी भन्ने यहाँहरू त अब समुदायमा काम गर्नुहुन्छ स्वदेश विदेश सबैको एक्सपिरियन्स पनि लिनु भएको छ विदेशमा र हाम्रोमा चाहिँ यो गैर सरकारी संस्था सञ्चालनमा के के फरक हुँदा रहेछन् सर ठ्याक्कै भन्नुभयो भने अब विदेशमा अब यो गैर सरकारी संस्थाहरूलाई अत्यन्त सम्मानपूर्ण तरिकाले हेरिन्छ सर त्यहाँ त्यो जस्तो यहीँ भारतमै पनि हामीले एउटा त्यो एसएसके भन्ने संस्थासँग मिलेर यो फ्लडमा काम गऱ्यौँ धेरै वर्ष यो बोर्डर साइडहरूमा सुनसरी र कर्णालीमा त्यहाँ चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको भनेर उहाँहरूले छाती फुलाएर कुराहरू गर्न मिल्ने त्यस पछाडि ब्युरोक्राट्सहरूले पनि अब त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ उहरूले पनि म फलानु संस्थाको भन्ने बित्तिकै छुट्टै ढङ्गले एउटा रेस्पेक्ट गर्ने अनि गभर्मेन्टले ठुलो ठुलो फन्ड त्यो उहाँहरूको प्रोग्राम सञ्चालन गर्नलाई डोनरसँग डिपेन्ड गर्नु पर्दैन डोनरसँगको चाहिँ एउटा फन्ड भने त उहाँहरूको लागि सप्लिमेन्ट्री जस्तो हो त्यसरी गभर्मेन्टले चाहिँ फन्डिङ गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यहाँका ठुल्ठुला सेलिब्रिटीहरूले पनि त्यो गैर सरकारी मा मार्फतबाट उनीहरूको आफ्ना आइडियाहरू अथवा आफ्नो चाहिँ ट्रस्ट बनाएर त्यो कम्युनिटी जुन पछाडिको समुदायहरूलाई त्यो रिसोर्सहरू पुर्याउने कामहरू चाहिँ हुन्छ हाम्रोमा त्यो खालको एउटा सपोर्टिभ अथवा इन्करेजिङ टाइपको रेस्पेक्टिभ हिसाबको चाहिँ अब त्यो वातावरण चाहिँ छैन सरले भने जस्तो त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो तर म एउटा के निवेदन गरौँ भने नेपालमा यो दुइटै कुराहरू चाहिँ छ एउटा त गैर सरकारी संस्थाहरू स्वयं आफैले पनि आफ्नो जुन एउटा संस्थागत उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यलाई जुन परिपूर्ति गर्नका लागि जे जति खालको चाहिँ त्यसैमा समर्पित भएर लाग्ने र त्यस पछाडि चाहिँ गएर अब त्यो जुन गैर सरकारी संस्थाका जुन भ्यालुजहरू छन् त्यसलाई अपनाएर चाहिँ अगाडि जाने कुराहरूमा अब कता कति ती कुराहरूमा पनि अब समस्याहरू चाहिँ छ त्यो चाहिँ छ नै वास्तवमा तर केही सह गैर सरकारी संस्थाहरू साँच्चीकै एउटा उदाहरणीय पनि छन् अब तर कस्तो भयो भन्दाखेरि यो ठुलो चाहिँ समुद्रमा अब एउटै बास्केटमा बसेपछि अब सबै कुराहरू त्यसैभित्र चाहिँ आउँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो समाज कल्याण परिषद जसले यहाँहरूलाई नियमन गर्दछ यहाँहरू त्यहाँ चाहिँ सम्मिलित हुनुहुन्छ उसले चाहिँ वार्षिक आफ्नो कार्यक्रममा हजुर मिनिमम यी सहकारी के अरे गैर सरकारी संस्थाहरू बाँच्ने हिसाब राख्नुपर्छ भन्ने केही पनि गर्दैन समाज कल्याण समाज कल्याणमा त गैर सरकारी संस्थाहरूलाई मेरो जानकारीमा चाहिँ त्यो छैन बरु समाज कल्याणसँग हामीले जुन वैदेशिक सहायता लिने क्रममा त्यहाँबाट जुन स्वीकृति समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ त्यो नलिकन हामी काम गर्न पाउँदैनौँ किन हाम्रो त्यो मोनिटरिङ गर्ने निकाय त्यही नै हो होइन हाम्रो रेगुलेटरी बोडी भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब छुट्टै त्यो जुन हामीले गरेका कामहरूको मोनिटरिङ गर्नको लागि इभ्यालुएसन गर्नको लागि त्यही गैर सरकारी संस्थाले आफ्नै फन्ड तिरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब उहाँहरूलाई लगा के अरे त्यो मोनिटरिङ गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छैन वास्तवमा त्यो हुनु जरुरी छ हाम्रोमा कोही पनि संस्था छैन जसले गैर सरकारी संस्थालाई सपोर्ट गरोस् केही पनि छैन आर्थिक सहयोग गर्ने कुनै छैन अब होइन यस्तो रहेछ सर हुन त अब यो सरकारका अब विभिन्न मन्त्रालयहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ गएर अहिलेका जुन प्रोभिन्स लेभलका चाहिँ मन्त्रालयहरू स्थानीय चाहिँ उहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू अब गैर सरकारी संस्था मार्फतबाट लागू गर्ने भन्ने चाहिँ नीतिगत व्यवस्था छ नभए चाहिँ होइन छ र केही गरे पनि हुन्छन् तर त्यहाँभित्र त्यो जुन जुन किसिमको ट्रान्सपरेन्सी र जुन किसिमको विधिलाई अप्नाएर चाहिँ अब त्यो साँच्चीकै त्यो जुन समुदायमा पुर्याउने खालको जुन मेकानिजम हो नि त्यो बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन सर भनेपछि कानुनी आधार छैन अब <laughs> कानुन छ त्यो कानुनको कार्यान्वयनका जुन मेकानिजमहरू त्यस्तो चाहिँ बने अवस्था चाहिँ छैन <laughs> सजिलो छैन सजिलो छैन जसरी भने पनि हजुर ठिकै छ अब आज हाम्रो समय लगभग सकिन लाग्यो अब हामी यहाँहरूले गरेका कामहरूबारे हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा छलफल गर्दै जाउँ ठाउँ ठाउँमा जस्तो यहाँले खप्तडोङ गर्नुभएको छ त्यहाँको सिकाइ हो यहाँको चाहिँ नुवाकोटको जुन पञ्चकन्या पञ्चकन्याको जुन एकदमै खरबुजा तरबुजाको छ यो त एउटा अरू क्षेत्रको मान्छेहरूलाई पनि सिकाइ हुनसक्छ त्यस्तो खालका भूगोल भएका ठाउँ त हाम्रो धेरै छन् होइन त्यो हिसाबले राम्रो कुरा पनि भयो यो जानकारी दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ हस् सर धेरै धेरै धन्यवाद अब यहाँसम्म आएर यो हाम्रो ग्रामसल विकास केन्द्रको बारेमा र विशेष गरेर ग्रामसल विकास केन्द्रले कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा गरेका कामहरूको बारेमा संक्षिप्त रूपमा भए पनि जुन एउटा आम जनसमुदाय समक्ष राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म यो टिम लगायत सरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु नमस्कार हुन्छ आज हामीले शिव सरसँग यही छलफल गऱ्यौँ खास गरिकन एउटा यहाँ रमाइलो कुरा के देखियो भने मध्य पहाड र अलिक तातो अलिक तल्लो पाहाडहरूमा चाहिँ यो खरबुजा खेती उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको रहेछ समुदायमा यहाँहरूको लागि पनि त्यो चाहिँ एउटा नयाँ सिकाइ हुन सक्दछ यति छलफल गर्दै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ us.